Black Label I got it pa' mi game Black Label LB, LB Black Label Black Label en mi piel Black Label En busca del Golden Chain Black Label black label, estilo caro Tomando honey, quemando algo Queremos money, algunos dados Está tu shorty, senta a mi lado Ay, está hablando de mí ¿Qué? se va a tomar asiento ¿Qué? Ah, no sabes lo que dice ¿Qué? Va, se va a tomar asiento Black label, I got it by mi game Black label They pas mille game, black, black, pas mi game Black Label, hey Black Label, Black Label est mi pied Black Label, un de golden chain